गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु पूरे भिंडर सकल जैन समाज की तरफ से आप सबको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु परिवार की तरफ से भी गुरुदेव मैं आ रहा था इसी शंका समाधान में तो अंतर्द्वंद चल रहा है करीब दो तीन साल से बहुत बदलाव हुए हैं मेरा ध्यान आत्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ा है कुछ रिलीजियस वर्क की तरफ बढ़ा है लेकिन मन ऐसा लगता है कुछ खो दिया है कुछ पा रहा हूँ इस असमंजस में जो कर रहा हूँ उसमें भी संतुष्टि नहीं है जो छोड़ा है उसमें भी संतुष्टि नहीं है और जो मैं कर रहा हूँ वो उस गति से नहीं चल रहा है जिस गति से मैं उम्मीद करता हूँ तो मेरी गति क्या है गुरुदेव ये समझ में आया दुबझा में दोनों गए माया मिली न राम आप देख कहा है कि मेरे जीवन में एक बदलाव आया और बेशक बदलाव आया एक विशुद्धतया प्रोफेशनल लाइफ जीने वाले व्यक्ति में अगर धर्म और समाज के कार्यों में रुझान आता है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय और आपके अंदर आया ये बदलाव निश्चयतः समाज के लिए बहुत अच्छा है पर आपने जो एक बात कही है वो थोड़ी चिंताजनक है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ खोया है क्योंकि जो मैं पाया हूँ उसमें मुझे संतुष्टि नहीं वस्तुतः मनुष्य को पहले ये देखना जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ अगर वह तटस्थ भाव से विचार करेगा तो उसे स्वयं आत्मसंतुष्टि होगी जीवन के साठ वर्षों में आपने जो किया और पिछले चौबीस महीनों में जो किया तटस्थ भाव से उनका मूल्यांकन कीजिए तो शायद आप पाओगे कि इन चौबीस माहों में जो मैंने अर्जित किया है वो साठ माहों से बहुत बड़ा था तब आपके अंदर आत्मसंतोष होगा मैं समझता हूँ शायद आप इस संदर्भ में कह रहे होंगे कि मेरे अंदर आने वाले मोड़ के बाद भी जिस दिशा में जिस गति से मुझे चलना चाहिए था वहाँ नहीं चल पाया अगर असंतुष्टि का स्वरूप ये है तो ये स्वागत योग है क्योंकि इस असंतुष्टि से मनुष्य के प्रगति के सोपान खुलते हैं मनुष्य को धर्म क्षेत्र में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए मैंने धर्म के क्षेत्र में पहला कदम रखा कुछ नियम धर्म कर लिया कुछ दान पुण्य कर दिया एक मोड़ आ गया और अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगे तो तुम वहीं अटक जाओगे धर्म क्षेत्र में तो एकदम असंतुष्ट रहना चाहिए जब तक हम मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक चैन नहीं होनी चाहिए पूरा चल विश्राम करेंगे हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे बस चरे वेती चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ कीजिए लाभ मिलेगा